Kas tai? Sibiro, visi. Kas tai? Čia mano lauktuvės. Kas tai? Čia mano lauktuvės. Kas tai? Mano lauktuvės. Iš čia. Kas šudiniausia čionais Barcelona, tai yra kava. Einam ir parašyta Best Coffee in Town. Užeinam, podelis kaip, nežinau, kaip skardinė turbūt Red Bull ir tai didesnė bus po 2 eurus toks brūdas, neįmanoma valgyti, tiesiog valgyti, neįmanoma gerti. Žiūrėk, ką darau. Žiūrėk, ką daro milijonieriai. Oh, holy shit! Žiūriu, žiūriu. O, o, o, o. Gyvenimas yra nustabus, ne kada ledai rankui. Šiaip, kai iš tikrųjų viską valgai, tai <laughs> jauti visus skonius gyvenimo, tai viskas atrodo. Ai, normaliai šiandien pavalgėm jautinos, o ne kažkokį mhm. Tai brūdą. Ne, tai aš nesakau, kad šiaip, kai neskaičiuoju tų gramų ir panašiai, tai tada jauti visus gyvenimo skonius. O šitas vaizdas iš vis nepriekoja. Mhm. Norėčiau. Tiesiog, jeigu valgai ledus, neskaičiuoji maisto, viskas yra ok. Bet šis vaizdas nieko bendro neturi su tuo. Kaip tu čia sėdi ledus valgai? Man beje daugiau idėjo. Dar niekam nesakėm, kad mano gimtadienis, bet vis vien daugiau įdeda. Mm, mano kapučino skanesnis. Kavos skonio pas mane, nežinau, kažkoks tipo karamelė, bet neaiškus kažkoks. Ne visai karamelė. Labai tamsu, žinau, pas mane per akinius, kai žiūriu. Hm? Eini šalta. Prieini prie jūros, nusirengi, nusipirki ledu, karšta. Po 10 minučių turbūt reikės užsidėti striukę ir vėl bus šalta. Kodėl pasavėlė žuvis toks didelis? Kastuvas. <laughs> Šufelis. Einam. Mes norėjom nupirkti ledų ir eiti. Sėdim čia nais. Einam, mes turim Mėgau, susitikti. Sak... Mano gimtadienis, ką noriu, tą ir darau. Mes turim susitikti su Šarūne. Ateik čia nais. Šarūne, ar teik čia nais? Pamenu, draugai pasakojo, kad tik tai du Ferrarius matėme ir tai jie buvo parkinge. Tai o čionais yra Drive Me Barcelona, tai reiškia, gali išsinuomoti ir palikiot. Čionais 911 biros, čionais yra Kalifornija, jeigu aš neklystu. E, Pala, čionais Kalifornija. Ar ne Kalifornija? Kalifornija. O čionais yra... Va, čionais 911. Ir tenais 911, jo, tas pats. O šiaip labai retai, kada pamatysi Barceloną kokį nors sportkarą. Iš tikrųjų, nemačiau gatvėj. Vadimai tik nepasimesk. Man trys metai. Pokemoną savo žiūrėk, žiūri į tave. Tai vakar reikia vežti. vaikais, kad nesusigundytum? komandai, kur buvau, kur aš tenai sakiau. Kas šitas toks? Tai čia va, kur sakiau, iš Kovorežių, kur yra. Va, vadimai, aš jau matau, ką aš imsiu. Žiauri geras. Mm. Laikyk šarūnę palaikyti? Tai ne pirmoji normali parduotuvė, kur užėjom. Gerfor vadinasi. Kiek žmonių, pasižiūrėkit. Ir dabar yra 9 valanda vakaro, bet čia toks šurmulys. Pas mūsų tokio šurmulio, man atrodo, niekada parduotuvė prekybos centre ne, nepamatysi. Čionai, žiūrėkit eilės. Ir čionais pačiam centre, beje, normali parduotuvė pačiam pačiam centre. Nu, identiška, sakykim taip. Tai dabar ką tu padarėjai iš vis? Sumokėjau už kortelę. Tai dabar viena kortelė, 10 bilietų. Tai dabar 10 kartų gali papasakoti. Tai mums dabar bilietus. Tai žiūrėk, kaip jūs važiuojate Romostą? Mes mašiname. Mes auto turim. Mums tik tai šiandien ir viskas. Jo. šurmulys? Da. Šurmulys, sakau, pastoviai toks? Vidinės šiaip nelabai Čia spalva ant viršaus taip po šitą nurodyta? mums reikia žalę pasirinkti iš kur. Dabar L3. Bye bye aš neradau. Kiek mūsų stotelių? 3. beveik niekur nėra anglių, to angliškai ne. būtų. Čia nėra niekur. Nemėgsta anglų kalbos ispanai? Taip. E, kebabo, kebabo mėsa. Tada sūrių su marmeladu ir e, šito kaip vadinas, e, baklažanų. E, baklažanas, e, beikonas, e, cukinė, e, sūris e, oškos. Fū. Tada čia su brysūriu avokadas su, nežinau kuo, čia, man atrodo, kaip e, krabų mišrainė. Aha, aš matau biškį krabas yra. Čia, tada, čia mato šampinjonai su gamba, krevete. Gamba. Perdona, con qué es este? Es con verduras. Verduras, sí. ok. Eh, Bedarai. Verdura, verdura. <laughs> eh, daržovės su kuriu ten irgi visos daržovės su šampinjonu, ten su, e, su šito kiaušinės, man atrodo. Kiaušinės. Čia hamburgeris, bla bla bla. Es tokia? Alita koja. E, Vištiena? Vištienos sparnelis. Pala, davai aš tavo išversiu, ką jis sako, nes tu nežinau, gal dar bendros nesupranti iš tienos kasų. Tradiciniai tai yra šitie, kroketos. Nu, tai aš manau, šiaip tai labai sočiai atrodo. Ir yra, las croquetas tiene con jamón y con quien tiene más. de bacalao. De bacalao, sí, sí Ajá, jamón. De carne. De carne. Eh, chita su, su mesa y ahí con setas, ¿no? Jalapeños. Y jalapeños. Y chita picante y jalapeños. Ya, yo no. Да, да, вестите, че, че Улијана се laikai ją iš bulvės ir kiaušinio. Bet tai jie tokie suotūs. Jo, jo, jo. Fainus. Čia kažkokios mano, mėgsta, mano mėgstamiausias tai yra šitas. O va šitas kas yra čia kažkokias, bet ne. Aha. Eh, ¿Esto es pollo? No, es cerdo y pollo mixto carne. Eh, kiauliena, kiauliena su, su vištiena, višyta. Oh. Ah. Mhm. Tada mano mėgstamiausias tai yra avokadas su smulkintu svogūnu su šiek tiek toma, e, pomidorų ir viršui e, lašiša. Ir ten saldžių dar yra? Jo. Gerai, tai valgom kažką rinkamės. <laughs> Žiūrėk, jis jau valgo. una... <laughs> No, estoy pensando ahora. Quiero una pequeña, pero... <laughs> Ką ten jau neša? Kokį čia? Balandėlį ispanišką. Čia nes ryžiai pasakė. Viduj? Aha. Bulvių atnešė keptų. Matė. Mm, patatas bravas. Labai tipiška yra. Paimk man vieną. Patatos. Bulvės, bulvė. Patatos. Patatas fritas. Patata brava. Brava ką reiškia? Bravas vadina šitoks stilius. Šarūnės dieta. po šešių valgom tik šitokį maistą. Nu, ragauk, balandėlį. <laughs> Nepatiko? Mhm. Mm, mm-hmm. kaip skanu. Muito abraço. <laughs> No mój obrazek. Oj, no mój obrazek. Aš bulvytę valgysiu. Aš nežinau, ką noriu. Bet imkite, ne. gaukit. Ne, aš tavo šito nenoriu. Man nepatinka, kaip jis atrodo. <laughs> Pats valgyk. Čia nepatinka. Ne. Nieko nenorėjau.